Кажемо про те, як е, можна вижити в сурових умовах, блядь, Сур... гір. Гір. Топ гір. На тракторі по лісі, блядь. Зараз у нас задання, нам треба дойти. Коротше, я не знаю, скільки десь 3 кілометри чи що. По, по такому піздецовому морозі, блядь йобаному конченому, блядь, Сайленд Хіллі, де одні тумани і нікого нахуй нема, крім собак. Собак нема, бо ти знаєш, собаки мороз сидять вдома і яйця гріють. А коли ми вийдемо з міста, буде тупо траса і дерева. І більше ніхуя. І пси по пояс, блядь. І якісь йобані сови гу-гу-гу гу в лісі. І гаїшники на повороті. І га-га. <laughs> І інший такий дай, дай, дай, дай, дай. Ну, ой, блядь. Кстати, знаєш, що мені подобається? там, коли проходиш по одному мостику через ту річку, то там дує теплі, блядь, маси повітря. Ага. Там І... можна стати з зимою вийти. Кстати, я не розумію, з якого хера ті зимою там реально зима, так як зараз, блядь холод, піздець, ти стаєш там і тобі дує тепле повітря. А, бо там там знаєш, вода. Ніхуя, я думав, що вода. Оказується, просто ми живемо в такому місці, де типа дирка гір. <laughs> Чорна дира, блядь. Ой, блядь. Жук, мене є, як назвати це. Хм. Творче об'єднання. Чекай, Як тут коротше? Арабські Ні. О, кохана. Хто? Да. Санечко, привіт. Ми йдемо до Дениса в Рівню брати камеру і йдемо назад у Вижницю. Ми просто зараз будемо йти у пошуках, блять, нас... чашек граля, яку шукав Гітлер у нас в горах. Тут такий піздец, туман. У нас нарешті туман за стільки часу. Мої яйця танцюють, танець саблей. Тільки центр пройшли зараз. Доходимо до колишнього борделя, де тепер міліція. Колись давно там був бордель. Коли тут жили євреї, да? Да, і ці які Австрі... австріяки. Тут жили австрійці і євреї, типу ще до СССРів. До Першої світової війни. Бо там був бордель, то є історична довідка. Ну, в Вижниці було три борделя. В Вижниці три було бордель. Один там де делікатеси, міліція. Там, де делікатеси, там, де міліція. І один десь в районі гімназії, але там його вже нема. Типу, Я знаю, що гімназія колись була тюрма. Там зеків тримав. Ззаді європейського колись, коли пройшов радянський влад, розстрілювали євреїв. Е, Там біля мене, напроти мене, є підвал. Самий самий страшний з усіх, які є у вижниці. Він не то, що страшний, він просто... Ну колись він був піздець страшний, коли мені було, блядь, 10 років. Там можна залізти, знаєш, п'ятіташки, типа дві окремі, але одна біля одної. Можна залізти через вибиту чимось хуй значим дирку і стати між двома п'ятіташками. Ти стоїш в проходіку, типу такий впритул зажатий між двома стінами, блядь, аж до верху. Це треба якось підстрахуватись. Бо зараз, блядь, позалазимо туди, позастріваємо там нахуй між тими стінами. І будемо там, блядь, мерзнути до ранку і кричати, блядь. Подумають, що ми там барабулі крали. Та й припишуть нам мелке хуліганство, блядь. А якийсь дідо з третього поверху скаже, у мене, блядь, тут було дві банки огірків, а у мене замок тут стояв так зараз весь дом скаже. А потім, блядь, пів будинка збереться на нас дивитися, як, блядь, нам довбуть стіну, щоб нас звідти витягнути. І приїде кан... приїде новий канал і, і зніме відео про двох революціонерів, які хотіли, блядь, приклеїти прапор України, блядь, і з боку прапор Євросоюзу, блядь. Я вже на цьому повороті, де ми завжди сваримося. Цей такий магічний, який нічим не пояснюється. Там просто гаїшники часто зупиняли, мабуть, цих, блядь, водителей, і вони кожен раз, коли платили штраф, казали, будь проклят этот день, коли я сів за баранку этого автомобіля. Бля. Добре, ми якраз вже йдемо купимо два бігмака, дві картошки фрі і дві коли. Бо ми якраз тут вже доходимо до Макдрайва. Тут буде називатись тепер це не Макдрайв, а ДАІ Drive. ДАІ Drive. Да. Дай драйв буде називатись. Ой, бля. Будеш там приходиш, тепер дом можна грати, в шахмати. Парнуху дивитись. Парнушку можна дивитись. Там є отдільна комнатка, сів, подрочив, блядь, пішов. Можна наверх тілку проводити. Сучасний бордель. Колись був там, тепер в ГАІ перепрофілірувався. Я ж казав, да, якщо Карасіш з бурси а ці зупинили синю жигульку, там були бухітялки, пішли їх їбати до наверх. Да? Да. Таке дійсно було? Да, я йшов жук з бушки, ти бачиш на свої очі. Ага. Це диплом якраз було, коли ніж ти робив. Ага. Ти йшов з ножом в руці біля міліції? Да. Дивишся, стоїть жигулька. Мінка щось на ній тут пальцем показує. Вона типу потім наклоняється до вікна ближче. No. Ну. Він такий каже, та добре. Ага. Тако стукає вікно, махає рукою, пішли, типу. <laughs> Чувак виходить, закриває двері. Піздець. Один біжить наверх відкривати цей. Жук, я вже доходжу туди. <laughs> До них. Ну. піднімаються наверх. Піздець. Ну що могли робити два даїшника, блядь, з двома тілками в комнаті таким? Писати протокол, блядь. <laughs> Про скоєння правопорушення, блядь. Хіба ж. Я вже подумав, що це сама страшна машина в Вижниці. Ага. Чорний, блядь, голландець. блядь. Йому треба, блядь, купити ультразвук і чистити колечко. Посадив собі, блядь, дельфіна у великий акваріум, кидаєш туди, блядь, колечко, витягаєш, вже блистить. треба було Льоні сказати. Кажуть, та самі круті треба було сказати розвуки це з дельфінами, блядь. Басейн з дельфінами це на заводах так роблять. Ну. Туда, блядь, запускаєш три дельфіна, блядь, кидаєш, блядь, мішок з сережками, витягаєш, то все, блядь, відполіровано. Навіть не, треба нічого робити. Ну, навіть не треба паяти. <laughs> ну, блядь, там так звібровує, що. Все само спалюється. Метал, блядь, сам до себе приліпає. Зерна, блядь, формують одне ціле. Ти прикинь, наша там аудиторія. Там, блядь, акули плавають з дельфінами. Прохід, коротше, <laughs> між акваріумом, Да. який, знаєш, щоб ж можна було пройти Ну, до стола робочого. і Льоня, І там, блядь. блядь, плавають дельфіни. І, і Льоня з кругом качечкою. Каже, парни, сережечки не надо окунуть. Извини, дорогой, у меня таких размеров нет. Ебать який туман, це піздець. Дивись ті гори всі, блядь, в тумані. Зараз би в той ліс попасти. Всрався. Я ну не всрався би, бо ти знаєш, там нічого нема. А от якби там далі, чуть-чуть наліво, а там би ти точно всрався, якби тобі з-за угла завило щось зліва, блядь. Да. Оце є повна жопа, блядь. Коли навколо тебе, блядь, гори, річка і більше ніхуя, блядь. І пси гавкають, і піздець. Піздець.